Alright, so in this episode of Garib Akbar, we will talk about how many types of punishments are there in Indian law. Yes, हमारे भारत के कानून में कितने तरह की सजाएं दी जाती हैं कैदियों को So if you are law student, law student, then this will be very helpful video for you. And if you are not law student, then also if you have any interest in awareness, so let's start it but before getting into the video you have to do my two works so the first work is Instagram if you have not follow me on Instagram still now then start following me and the second thing is hit the subscribe button and press the bell icon to receive all the updates from the Kareem Akbar so without wasting time let's get started intro woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you... So, okay, so the very first and basic types of punishment is fine. Yes, fine. जिसे हम जुर्माना भी बोलते हैं जैसे कि छोटे मोटे क्राइम्स में दिया जाता है जैसे कि सपोज ए ने बी की पॉकेट मार ली बस में जा रहे थे और चलते चलते उसकी पॉकेट मार ली उसमें पॉकेट में से कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी चुराया गॉट इट तो ऐसे में क्या होता है अगर प्रूफ हो जाता है कि उसने ऐसा किया है तो उसको फाइन होता है got it so the second thing is forfeiture of property तो सेकेंड पनिशमेंट है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना जो कि सिविल केसेस में होता है got it so the third thing is rigorous punishment rigorous like जैसे कि उसे सजा भी हो गई है और उससे कोई लेबर वाला काम भी करवा रहे हैं उसे जेल में तो उसको बोलते हैं रिगोरियस पनिशमेंट रिगोरियस का मीन्स होता है tough tough punishment so the next punishment is simple imprisonment जो सिंपल होती है जैसे कि छः महीने की होगी एक साल की होगी बस आपको जेल में जाना है और कुछ नहीं करना हो तो इसको बोलते हैं simple imprisonment so the next is life imprisonment imprisonment जिसे जो कि 20 साल तक होती है मैक्सिमम अगर किसी को आजा आजीवन कारावास की सज़ा होती है तो उसे 20 साल की सज़ा होती है maximum got it so the next and very last is capital sentence जिसे हम डेथ पनिशमेंट भी बोलते हैं सरल शब्दों में कहें तो फांसी तो फांस तो आपको एक बात और बता दूं कि फांसी की जब सज़ा देते हैं तो जो उसको सज़ा सुनाता है लाइक जज जस्टिस तो क्या करते हैं उसे पेन अपनी जो पेन की निप होती है उसे तोड़ देते हैं नोट इट तो ये सबसे लास्ट सज़ा होती है फांसी की so I hope it is clear now types of punishment so I will see in the next video bye